Я авторитетно заявляю, що враження корупцією і президентське оточення, і прем'єрське оточення, керівництво Генеральної прокуратури вже дійшло, друзі, вдумайтесь, до керівництва Нацбанку України викрадаючи гроші, переводячи в офшори, далі фінансують свою корупційну діяльність. Саме там кров української корупції, саме так розкрадаються гроші кожного з нас. Тому і дія, і протидія може бути тільки єдною, тотальною і дуже принциповою. На моє переконання, що може зробити і далі буде робити цей форум. І ми, як антикорупційний рух, і кожен наш партнер в цій залі, а головне, наші люди, які не зараз не зараз, зараз не з нами. Головне насправді показати владі, що ті, хто продовжують красти, мають з неї піти. Влада, яка не здатна нести політичну відповідальність за те, щоб не було корупції, не має права на існування. Не має права на існування у нашій з вами країні. Механізм національної безпеки для виживання нашої держави це знищення внутрішнього агресора. І цей внутрішній агресор корупція і корупціонери у владі. Кожен з них має прізвище. Називається панель. Я дякую Саші і Михайлі, президенту Грузії Михайлу Саакашвілі, антикорупційний драйв. Знаєте, в чому головний драйв? Ви бачили, виступав перед вами Савік Шустер. Його переслідує влада тільки за те, що він дає можливість таким людям, як зібрались на цьому форумі, називати прізвище корупціонерів. Вдумайтесь, зараз за вказівкою керівництва держави по всій, по всьому світу українські спецслужби отримали вказівку збирати компромат на Савіка Шустера. Які позики, в якій країні де жив? Вдумайтесь, якщо переслідування кожного політика, кожного громадського діяча починається з того, як тільки він називає прізвище. А ми не боїмося їх називати. І ми їх сьогодні разом з нашими міжнародними партнерами, партнерами Сполучених Штатів, в Австрії, в Латвії, в країнах Євросоюзу не тільки назвали, але почалися антикорупційні розслідування. Перша неприємна новина для керівництва БПП в парламенті. Кононенко, який там сидить і до цього часу розкрадає українські гроші. Проти нього почалися розслідування, і він поверне вкрадене із Австрії, із Сполучених Штатів Америки та сама енергетична мафія, енергоатом, Мартиненко, всі інші, з якими поряться і будемо боротися до останнього, вони отримали розслідування і в Швейцарії, і будуть заарештовані на їхні гроші, і будуть повертатись в Україні. Так само, як і в Латвії, країна, яка нас рішуче підтримала громадських діячів зараз. В арешті рахунків від всіляких розкрадань режиму Януковича до вже нинішніх транзакцій корупціонерів, керівництва Нацбанку, Генеральної прокуратури і в парламенті депутатів. Там їхні гроші заарештовані, але знаєте насправді чого чекають? Чекають, що нарешті в Україні з'явиться чесний прокурор і чесний суддя, порушать кримінальне провадження і повернуть в державу людям вкрадені 15 мільярдів доларів тільки в цьому році і тільки цією владою.